मान्य सदस्य श्री सन्तोष परियार सम्मान्य सभामुख महोदय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसद डाक्टर ढाका र ढाका कुमार श्रेष्ठको हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको टेलिफोन सम्वादलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ उक्त अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भए लगत्तै हाम्रो पार्टीले उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी तिन दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने यो छानबिन पुरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीका साधारण सदस्य सदस्य सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारवाही नगर्न नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ त्यस्तै केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले हिजै यस सम्बन्धमा चौबिस घन्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ हामी यहाँ बैठक बसिरहँदा सम्भवतः उहाँको स्पष्टीकरण आइसकेको होला र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढे होला भन्ने म सामान्य सभामुख समक्ष यो जानकारी राख्न चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान अभियानलाई आफ्नो प्रमुख अभियान ठान्दछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतन्त्रलाई मान्दछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संविधानवादलाई मान्दछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विधि र विधानलाई मान्दछ यसो भनिरहँदा हामीलाई लाग्दछ भ्रष्टाचारको कुनै भ्रष्टाचारीको कुनै जाति हुँदैन कुनै वर्ग हुँदैन र यो घटनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ यसो भनिरहँदा सामान्य सभामुख महोदय नेपालको राजनीतिमा यो घटना पहिलो भनी होइन यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन् तर ती सबैको सत्यता त्यो छानबिन हुन सक्यो भने अझै लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अझ प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ म यो सम्मान्य सभा सभामुख मार्फत माननीय माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिसभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ र यो सम्मान यो सम्मान्य संसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अभियानमा हामी अछुण्ड रहनेछौँ र यो अभियान यो घटनाले हामीलाई कतै पनि विचलित गर्ने छैन भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरूबाट संसदीय दलभित्र रहेका राष्ट्रिय पार्टीहरू यस्ता घटनाबाट पर रहनुपर्छ र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी गर्दै म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट यो घटनाले पर्नको संसदको गरिमामा पर्न भएको मानमर्दनलाई क्षमा प्रार्थी भन्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ the worst disease in the world today is corruption and there is a cure transparency यही भनाइबाट म आफ्नो कुरा अगाडि बढाउन चाहन्छु कि वास्तवमा आजको महान यो रोग अथवा सबभन्दा खराब रोग केही छ भने त्यो भ्रष्टाचार नै हो र भ्रष्टाचारको उपचार छैन भन्ने होइन सभामुख महोदय भ्रष्टाचारको उपचार पनि छ त्यो भनेको पारदर्शिता हो तर बडो विडम्बना साथ भन्नुपर्दछ सभामुख महोदय प्रतिनिधि सभा सदस्य भइसकेकाहरूले मन्त्री बन्नकै लागि कुनै एउटा व्यवसायीसँग बडो गफ गाफ त्योमा लाग्छ त्यो पारदर्शी ढङ्गले गफ गाफ गरेको सुनिन्छ योभन्दा लज्जाबोध के हुनसक्छ सभामुख बोधै अनि सुन्छु म यहीँ दुधको बिरालो साँचो बस्यो साँची दुधको बिरा दुधको साँची बिरालो बसेको नि यहीँ सुन्दैछु म योभन्दा विडम्बना के हुनसक्छ सभामुख बोधै त्यस कारणले म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय त्यो वार्तामा भनिएको छ कोर टिमलाई बुझाउनु पर्छ त्यो कोर टिम भनेको को त्यसको पनि छानबिन गर्नु पर्दैन सभामुख महोदय त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको छानबिन का लागि आज यो संसदभित्रको एउटा प्रतिनिधि सभा सदस्यले गरेको वार्तालापको सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा कमिसनको सन्दर्भमा यो संसद चुप लागेर बस्न हुँदैन सभामुख महोदय त्यस कारणले गर्दाखेरि आजकै दिनमा यही बैठकबाट एउटा संसदीय समिति बनाएर यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नका लागि म माग गर्दछु सभामुख महोदय सँगसँगै सँगसँगै अर्को पनि घटना मुलुकमा बडो लाज मर्दो ढङ्गबाट आएको छ सभामुख महोदय नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाइदिने सभामुख महोदय अनि भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भनेर लाखौँ करोडौँ रुपियाँ असुल उपर गर्ने हजारौँ जनतासँग उठाइएको समाचारहरू आएका छन् सभामुख महोदय त्यसो भएपछि यसमा ठुलै नेताहरूको पनि नाम जोडेर सञ्चार माध्यममा आइपुगेका छ अनि ठुलोलाई चयन सानोलाई ऐन हुन्छ कि सभामुख महोदय नत्र होइन भने यस घटनामा जति ठुलै नेताको नाम जोडिए तापनि गृह प्रशासन काप्न हुँदैन सभामुख महोदय मार्फत भन्न चाहन्छु म गृह प्रशासनले दरोसँग खुट्टा टेकेर यसमा संलग्न जति सुकै ठुलो नेता भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ कानुनको कटघरमा उभ्याउनै पर्छ म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यति कुरो निवेदन गरेर बिदा चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल सभामुख महोदय पाँच पटक मन्त्री खाएका एकजनाले संस्मरणमा लेख्नुभयो मन्त्री भनेकै अरबौँ भ्रष्टाचार गर्ने पढ भयो आज राज्यको चौथो अङ्ग आम सञ्चारमा सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले स्वास्थ्य मन्त्री हुन पार्टीलाई दुई अढाई करोड रुपियाँ बुझाउनु पर्ने बताएको टेलिफोन रेकर्ड सार्वजनिक हुँदा यो पुष्टि भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्यो गठबन्धन सरकारले सिंहदरबारलाई भ्रष्टाचारको अखडा अखडा बनाउन खोजेको हो र गठबन्धनका नेताहरूले यसबारे सदनमा बोल्नु जरुरी छ सभामुख महोदयसँग आग्रह गर्छु सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदको लगानी भएको ललितपुरको बखुन्डोलमा समित अपार्टमेन्ट बनाउन उपकरण चलाइँदा सन्धियारका घरहरू फाँसिएको ज्यान जोगाउन रातारात अन्य अन्यत्र सर्नु पर्यो यो सांसदको एक वर्षमा चालिस अर्ब नाफा भएको पनि सार्वजनिक भयो तर सरकारलाई कति राजस्व तिर्यो सार्वजनिक भएन यसबारे पनि सत्ता गठबन्धनका सम्बन्धित दलले बोल्नु जरुरी छ मन्त्री भइसकेका छोराहरूको संलग्नतामा आठ सय पचहत्तरजना नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने भनी करोडौँ अमेरिका पठाउन करोडौँ रुपियाँ ठगी गरियो अख्तियार के गर्दैछ के यो प्रजातन्त्र शासक दलका प्रतिनिधिहरूलाई स्वार्थ समूहहरूको कब्जामा राख्ने प्रजातन्त्र हो र सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले गृहयुद्धताका मारिएका उन्नाइस हजारमध्ये प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँच हजारको मात्र जिम्मा लिने होइन बाँकी पन्ध्र बाह्र हजारको पनि जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो यो विषय सत्ता गठबन्धनमा छलफल किन गरिँदैन संसदमा बोलेर वा बाहिर बोलेर मात्र आफ्नो कर्तव्य पुरा हुँदैन भूमि सम्बन्धी मन्त्रीहरू समेत लागेर अदालतलाई समेत प्रभाव पारी भक्तपुरको दोवाकोट स्थित साबिक वडा नम्बर आठ ख किन सडचालिसको बिस रोपनी सार्वजनिक जग्गा र चौखेल स्थित साबिक वडा नम्बर आठको चार रोपनीको सार्वजनिक कम्बल पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको पुनः सार्वजनिक गर्न सरकार किन विलम्ब गर्दैछ सभामुख महोदय सत्ता गठबन्धनकै एक सांसदले कोसी गन्धक बेच्ने पार्टीहरू को को हो छलफल हुनुपर्छ भनेर बोले एमसिसी सम्झौता किन पारित भयो भनेर पनि प्रश्न उठाउनुभयो यो विषय सत्ता गठबन्धनमा किन छलफल हुँदैन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू पाँच वर्षमा मात्र पाँच कक्षामा पुगेपछि मात्र चप्पल जुत्ता लगाउन पाएको बताउनु भयो पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि कोही भैँसी दुहेको बाख्रा चराएको दाबी गर्नुहुन्छ तर किसानले खेतीको लागि मल पाएका छैनन् सिँचाइ त परको भयो तेत्तिस वर्ष यता प्रधानमन्त्री भएकाहरू कानुनभन्दा माथि किन खोप विश्वविद्यालय विधेयक पारित किन गरिएन